негізі темекі мен насыбай қоям деушілер болса өздеріңіз талпынып жүріп қоя алмай жатсаңыздар ойларыңызда болып бірақ не үшін қалай болатынын ойласаңыздар сіздерге беретін кеңесім ойланбастан осы балаға сеансқа барсаңыздар болады мен өзім де таң қалдым негізі қиындықтар туындайды деп ойладым алдағы уақытта бірақ сол сеанстан кейін шынымен қалтамдағы бар заттарды тастадым өзімде өкінушілік те болған жоқ барлығын қойдым сол қоқысқа тастағаннан кейін бұл заттарды ә, ішкі жақтан іздеушілік осы затты іздеген де жоқ оны ішкі жағынан тартқан да жоқ ол затқа сонымен арада үш ай өтіп кетті қазіргі таңда өте қуаныштымын бұл кісімен жүздескеніме дәл осылай барлығы болғанына өзімнің қойғанымды темекіні өте керемет бұрынғыдай шаршаулық ә, агрессия барлығы жоғалды кез келген затқа уайымдамай нақты бір көзқарастан қарап ішкі жақтан қобалжушылықтар өз денсаулығыма жақсы жағынан көмектесіп жатырмын қоям деушілер болса өкінбейсіздер